ta exo tu anthropu mele he che ano esti cato hoi podes to tu trachelu ho tais maschala is horis detai proso meros sfage esti to de opiso ho augen to stethos proso estin opiso to noton hypo tu steethus gasterestin emeso e tu tu ho ophthalmos, epitoe homo platai eisin afhan hoi amai kremantai hypo tou ton hoi brachiones meta tu ole cranou ankonos apo tou tou amphoterosen pros ekateran pleuran hai heires he dexia kai he aristera tois o mois e pakolu thousin os phues psoi meta ton ischion kai entoe toe proktoe glutoi ton poda poiusi homeros to skelos metaxou to gonou estin en hoe to gastrocnemion kai kneeme epeita astragaloi pterna kai topelma entoi hescato dactulos megas meta ton tesaron loipon dactulon